ai cere dreptate. Dumnezeu este Sfânt. Da, Dumnezeu este dragoste și ne place să auzim că Dumnezeu este dragoste, dar în același timp am spus că Dumnezeu este Sfânt și Dumnezeu este drept și trebuie să pedepsească păcatul. Și asta e Evanghelia. Noi cu toții suntem păcătoși. Dumnezeu este Sfânt și trebuie să pedepsească păcatul. Dreptatea din el trebuie să trebuie spune că păcatul trebuie pedepsit. Judecătorul acela, dacă n-ar spune cel care i-a omorât părinții trebuie să plătească, trebuie să meargă la pușcărie pe viață, n-ar fi un judecător drept. Și nu va ar conveni că nu-l trimite să plătească pentru ce a făcut. Dumnezeu este un judecător drept și va veni o zi în care va face dreptate. În cele mai mici lucruri și în cele mai mari lucruri, Dumnezeu va face dreptate. Dumnezeu în dragostea Lui, pentru că vorbim despre a treilea atribut, dragostea Lui Dumnezeu. Și data viitoare, Rei, o să vorbească mult mai mult despre dragostea asta infinită și nemărginită a Lui Dumnezeu. În dragostea Lui, Dumnezeu știa că nu putem, fără ca Domnul Isus să vină și să plătească. Noi nu avem nicio șansă. Oameni păcătoși, despărțiți de Dumnezeu, despărțiți de Dumnezeu în Cel Sfânt, nu avem nicio șansă să ajungem la El. Un Dumnezeu, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu neprihănit, un judecător drept trebuia să facă dreptate. Și dreptatea însemna pentru noi moarte. Plata păcatului este moarte. Vestea bună este că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus. În dragostea lui Dumnezeu a iubit lumea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Și a venit Domnul Isus și a plătit pentru tine. Și a plătit pentru mine plata păcatului, pe care nu-l puteam să plătesc. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Pentru că ne-a iubit pentru că nu ne a ignorat, pentru că nu ne a lăsat pe planeta asta albastră în voia noastră și să ne descurcăm. Dumnezeu ne-a iubit și ne-a vrut înapoi la El. Păcatul a pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Domnul Isus a venit și a înlăturat păcatul acesta, plătind pentru noi. Și Dumnezeu este singurul care te iubește cu iubire infinită. Singurul care te iubește cu adevărat mai mult decât te iubești tu pe tine, mai mult decât te iubești părinții tăi. Lui Dumnezeu îi pasă de tine și vrea să se apropie de tine. Ce așteaptă de la tine și ce așteaptă de la mine este credință. Nu prin fapte putem ajunge la El, nu, nu cu bani, fără, fără plată, prin credință, dăruindu-ne viața Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu oricine crede, nu ca oricine face ture de biserici, nu ca oricine dă bani la săraci, ca oricine crede să aibă viață veșnică. Asta e vestea bună a Domnului Isus. Dumnezeu este dragoste și ne iubește așa cum suntem, dar ne iubește destul de mult încât să nu ne lase la stadiul în care suntem. Dacă n-ai avut o zi în viața ta în care să-i spui, Doamne, am înțeles că sunt păcătos, că Tu ești Dumnezeu Sfânt, că trebuie să plătești, să, trebuie să pedepsești păcatul și că l-ai trimis pe Domnul Isus să plătească pentru păcatul lui. Poate nu i-ai spus niciodată, Doamne, cred, de astăzi vreau să trăiesc pentru Tine. Aveți ocazia, ai ocazia în seara asta să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui lucrul ăsta. Există un nou început cu Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl care stă cu brațele deschise și primește pe copiii Lui când se întorc acasă. Pilda cu fiul risipitor ne spune că Tatăl a alergat. Dumnezeu este gata să alerge când facem un pas spre El, să ne primească în brațele Lui și să ne țină acolo. Dumnezeu este infinit, înseamnă că iubirea Lui este infinită, Dumnezeu este etern, înseamnă că iubirea Lui nu are sfârșit. Omniprezent înseamnă că iubirea Lui umple tot pământul. Dumnezeu este credincios și asta înseamnă că El este neschimbător și că ne putem pune încrederea în El pentru tot restul vieții. Dacă suntem la Downtown și suntem aici, împreună să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne facem viața, totul începe cu credința noastră personală în Dumnezeu. Separați de Dumnezeu nu putem să facem nimic. Fără ca Dumnezeu să se apropie de noi, nu aveam nicio înclinație să ne apropiem de Dumnezeu. Cunoștințe de Dumnezeu. Trăim într-o eră extraordinară. În 2015 avem toate condițiile să ne apropiem de Dumnezeu. De multe ori dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, fără cunoștință de Dumnezeu. Îl iubim pe ce ne dă dătătorul, fără să-L iubim pe dătător. Ne place că ne dă Dumnezeu, că ne poartă de grijă, dar nu căutăm fața Lui. În începutul ăsta de, de, de mesaje pe Ioan 3 cu 16, încurajarea este apropiați-vă de Dumnezeu. Vrem binecuvântare de la El? Binecuvântarea este legată de cunoașterea Lui Dumnezeu mă bucur că avem una, una astfel de Dumnezeu. Și sper să ne apropiem de El din ce în ce mai mult. Fiindcă atât de mult a iubit El lumea, pe tine și pe mine, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine, tu și eu, care crede în El, să nu murim, ci să avem viață veșnică. Haideți să ne rugăm. Și o să lăsăm un minut, două de liniște. Ca fiecare să aibă ocazia să vorbească cu Dumnezeu. Știți unde vă aflați în relație cu Dumnezeu? Știți dacă ați început umblarea cu Dumnezeu? Știți dacă sunteți căzuți, loviți? Spuneți lui Dumnezeu. El este omniprezent, adică e aici. Este omnipotent. Poate să schimbe viața noastră. Și ne aude rugăciunile și are ne